Saluton al cio, e vo dia via dio Hodia de nove mi filmas en mia ciambro ce mia trono Simple pro tio che ne estas construado exter mia appartamento construajo Kai anca mi volas diri che hodia mi simple intensas balbuti per i diversa eferoi Exemple mi jus vidis sur mia collo estas acno, fec al tio Do, la du efero per i mi volas paroli estas tio che mi vere ne shatas filmi en la publico Exemple la alien tagon kiam mi estas in la parco mi sidis tie Kai mi commences filmi, kai tui kiam mi faris tion es es quasi mistera et elvenis el venis en mia camera o kai tio haltigas homoin char ciam iu preterpasanto passanto simple venus kai simple haltus kai fixe regardas min kun grande oculoi quasi mi es teroristo, terroristo qui preparas teroristan attacon mi es sehr sehr es es ege strange char vi povas esti en la publico Uzi poche telefonon, sen cabli stadi tie, en la mezzo de la strato, kai laute paroli, kai absolutle neniu haltus kai fixa regados vin se tu ikiam vi el prenus kameraon kai directus gin al vi esas quasi la etoso plenigas de iu mistera substanzo kiu devigas homo in regadi vin kai ech longigi si ein kolo in quasi ili devas vidi kiu okazas ci tia ho oh, fec ču estas iu filmo oh mi devas vidi ho oh, kiu kiu esas tre strange kai ciam mal min kai ech unu foie kiam mi filmis post minuto iu hazarda dulo tie kai fixe de min kai mi devs mi devs chesigi la filmadon turnigi kai diri chu problema ni havas kai tiam gi simple dis oh, oh, oh. pardonu min kai simple for the edis kvas av gi estas kaptita de tiu mistera etoso do mi vere ne shatas filmi en la publiko kai vere vi pensas citio esas stranga, ivo dia vi esas tre mem homo, ciu ne? Yes, ja, ciam mi esas citie en mia chambro sola, cun mia camerao, ciu ne povas ataki min, cae taxi min, cae diri al mi, esperanton vi ace parolas. Do, mi, mi ne sentas tre mal conforte, sed ciam mi esas la parco, kai tiam la oculoi commensas, zhup, rigadi al mi, Tiam mi ne sentas min tiel komforta kaj mi ne volas filmi. Do la dua afero pri kiu mi volas proli estas tio ke mi vidis en Facebooko la alian tagon du enketoj. La enua enketo demandis lau vi kiu estas la plei bela accento en Esperanto, Ciu estas la itala, la angla, la franca, la rusa kaj tio plu. Kaj mi memoris, kiam mi vidis tion, mi vidis la responduin "O oh, esas la itala, estas..." Uh la portugala, la hispana, kaj tio plu, kaj mi pensus, yeah, bone, bone, bone. Kai tiam mi vidis la duan enketon. Kiu lau vi estas la plej mal bella. Kai mi pensis, ho, oh, fek, kai mi komencis tremeti. Kai tiam mi vidis blup, blup, blup, blup, la angla. Kai mi sidis ti tie tremante kai pensante, Hmm, <laughs> tio esas malbona, char mi parolas la australian fortan anglan accenton. Do, mi devas demandi al vi cioi. Lau vi, ciu mi havas australian anglan accenton au generale anglan accenton? Char vera mi ne scias, mi comences lerni esperanton plei parte per libroi, kai nur poste per interneto kai lernu.net do mi nes cias ciu nun mi ancora havas fortan anglan accenton do Do mi vere volas ci, uh, kai bon volu, scribi via in tre gentilein, affablein, commentoin, curagigain commentoin, en lo commenteo sube, <laughs> mi ne volas vidi, Ivo dia, esperanton vi ec ne parolas. Do, es tu affabla, por ne rompu mi ancoron. Do, tio estes cio cio mi volas didi per tio, kai la lasta afero per cio mi volas balbuti, estes citiu covido, au cron viruso, lau place, Kiu tre genus la mondon giuste nun. Do antal du jaroi, eble jaron antal la explodo del coronaviruso, uh, mi cal edzino faris planoin per estonte transocigi al Cinio, char gi volas logi in sia heimlando dum iom da tempo, ca mi volas fortigi mian Cinan. Compreneble, iu virusetto explodis in la mondo ca causis multain problemo in cae tio tute neniam estis uh, effectivigebla. Do nun mi estes in situatio ciam de nove ni volas iri al cinio sed estis ege mal facile. Do la alien tago mi sidis con la etzino cae gi essense criace plendacis pritio ca fec al citiu viruso mi ne poves vidi mian heimlandon, mi ne poves vidi mian patrinon dum du jaroi, char mia patrino esas in cinio, cae tiel plu kiam ci tiu viruso vera finigios. Cai, sincere, en la momento mi diris, nu, mi credes che gi vera neniam finigios. Eble estos tempo kiam la plei parto del mondo estos vaccinigita, sed, al vaccinita, sed, ecce, sed ciui in la mondoi a chiwi in la mondo et se chiwi in la mondo have seen a new de on vaccino, vaccine ver shine chiwi virus chiam estos grande problema char ne es sam ki la malvarmumo, mumo ki yes mo mortigas homo in chiwi ya tiu viruso virus estos pli acha kai lauti kion mi legis gi commences evolui kai ech en la estontezo ni bezonas tri dozoin, in kai eble tri kai eble chiu jade ni bezonas ancora uno dozon da la vaccino mi vere volas ci vien opinion kiam vi credos estonte ni povos libere viaggi inter landoi sam kiel anta la viruso anta la ecapero de la viruso mi credos che tiu situazio ne venos almenau en la sekvai tri jaroi. Do tio estas mia opinio, kai mi ne shatas mian opinion, sed mi shatas legi viain opinion. Do se vi shatas citi un film on vis, kion vi devas fari, uh, iru al mia Patreon page, donatsu al mi, al mi trovos vin, kai mi prenos mian bala ilon, kai mi poranados vin en la pugon per gi. Cies!